俺が全員連れて行くやっと動力が戻ってきたところだお前動力が弱ってたのか道理でお前にブツブツ言われる筋合いはないな <laughs> 乗れお前たち